من رجال فخرها من خيل من مليحات ذوات الشعر من أياذ مبدعات فنا خزفا روعته في يسري من جوامع ومن أسرار من ديار زخرف من قصري من تراث الأندلس الغالي ذكريات من عبق النصر من محيط من محيط من سهول خضر من حسان من عذارى بكري من ليال عطرات طهري صوفيات روحيات الذكر من مراكب سفن الخير من مراكب سفن الخير من شواطئ رمال صفر من صيادين رجال البحر من وحيش محميات الطير من نساء شاذيات لحنا من نساء شاذيات لحنا راقصات باسمات الثغر صادحات بأغاني عشق شاكيات لوعة من هجر راويات فورة من تاريخ وأحاديث وأحاديث الهوى والشعر مسهرات بالشدى أعراس وأحباب زفاف العمر مطربات بالغنى ألحانا ورجالا وحقول الخير راويات للقلوب العطشى من مواويل ولحن البشر فكفاها عبدة فرسان ردعوا منها حليب النسر فكفاها عبدة فرسان ردعوا منها حليب النسر يا مليحا يا مليحا أحمق العشاق فتغزلوا به ما تدري مثلهم ألف سكروا حبا قطعوا أيديهم من سحري يا عروسا هاربا عن عرس هائم عريسها ما يدري أشهرت ثورتها من رفض صرخت تعلنها في جهري لا حبيبا غير بحر أبغي قربه البيت بديع القصر زفها المجد إلى من تهوى فارسا كفءا أبد الدهر زفها التاريخ بحرا قالت ما أريد منه من المهر قد رأيت صالحا بشرى وخاتم آسيف قرب البحر قد رأيت صالحا بشرى وخاتم ياسيف قرب البحر